چاند بھی روٹھا تارے بھی روٹھے آسماں بھی میرا نہ رہا ہوں میں دل میں تیرے کیوں میرا بس نہ آ رہا اس دنیا کی اس بھیڑ میں کہیں کھو نہ جاؤں میں ڈر لگتا ہے کسی اور کا کہیں او نہ جاؤں میں خوش ہے چاہے بہاروں میں تو نہ تھا میرے ستاروں میں محبت ہو گئی تھی دونوں کو ایک عرصہ ہو گیا میرا عشق تھا دو طرفہ ایک طرفہ ہو گیا اسے دے